marriages अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय यह श्रीमद् भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ भगवान कृष्ण के अपने धाम में चले जाने के तुरंत बाद इसका उदय हुआ है जिन मनुष्यों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है जहाँ वे अपने पार्षदों सा, तथा साज सामग्री के साथ नित्य भोग करते रहते हैं उनका नित्य धाम उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंगी बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है जब वे भौतिक जगत में आते हैं <clears throat> तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से संपूर्ण सात सामग्री का प्रदर्शन करते हैं जिसे आत्ममाया कहते हैं श्रीमद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वे अपनी शक्ति आत्म माया द्वारा अवतरित होते हैं अतः उनका रूप नाम यश सात सामग्री धाम इत्यादि भौतिक सृष्टि नहीं है वे पतित जीवों के उद्धार हेतु तथा धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं जिन जिनका वे स्वयं प्रदर्शन करते हैं ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता या तो वे या उनके द्वारा शक्त्यावेश अवतार सुयोग्य व्यक्ति ही धर्म की संहिता का नियमन कर सकता है वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना ईश्वर के साथ अपने संबंध को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्यों को जानना और इस भौतिक शरीर का त्याग करने के पश्चात अपने अंतिम गंतव्य को जान लेना माया के पास में बंधे बद्ध जीवों को जीवन के इन सिद्धांतों की कोई जानकारी नहीं होती उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने सोने अपनी रक्षा करने तथा मैथुन में लगे रहते हैं वे अधिकांशतया धार्मिकता ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं इस कलह प्रधान कलयुग में तो वे और भी अंधे हो चुके हैं कलयुग में समस्त जनता पशुओं का राजसी संस्करण बन गई है उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या दैवी धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं है वे इतने अज्ञानी हैं कि वे शरीर की जरूरतों के परे कुछ भी नहीं देख पाते उन्हें सूक्ष्म मन बुद्धि या अहंकार से परे आत्मा का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है लेकिन वे ज्ञान विज्ञान तथा भौतिक संपन्नता में प्रगति के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं वे इस शरीर को त्यागने के पश्चात कुकुर या शुकर बनने हेतु भी तैयार है क्योंकि उन्होंने जीवन के परम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए जब तक वे उपस्थित थे उन्होंने अपने लीलाओं के द्वारा सब कुछ दिखलाया उन्होंने विशेष रूप से श्रीमद् भगवदगीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने नारद मुनि के माध्यम से श्री व्यास देव जी को श्रीमद् भागवतम की शिक्षाएं संकलित करने की शक्ति का संचार किया इस प्रकार श्रीमद् गीता तथा श्रीमद् भागवत ये दोनों ग्रंथों इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति है दूसरे शब्दों में यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं तो उन्हें इन दोनों ग्रंथों की ही शरण लेनी होगी इसके इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकेगा श्रीमद् गीता और श्रीमद् भागवतम का प्रारंभिक अध्ययन है श्रीमद् भागवतम तो जीवन का आश्रय तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण है अतः वह हमें श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण के साक्षात प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए जो श्रीमद् भागवत को देख सकता है वह साक्षात श्री कृष्ण को देख सकता है वे दोनों अभिन्न है ओम ज्ञानतिमरन्दस्य ज्ञानञ्जना शलाकाया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभिस्तं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकधामयं ददाति स्वापदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयथापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च Srirupam Sakrajatam Sahagana Raganatanvitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye वञ्चकौपतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयैव च पतितनां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्णचैतन्या प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदे गौर भक्तविन्दा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Srimad Bhagavatam begins with the sages in Naimisharanya forest putting questions to Sutta Goswami. श्रीमद् Bhagavat ki शुरुआत hoti hai जहाँ पे शरण्य में जो ऋषि मुनि बैठे हैं वो सब सूत गोस्वामी को कुछ प्रश्न करते हैं They understood Kali Yuga was approaching and they were eager to get some answers to the problems which they saw with the coming of Kali Yuga. अपने दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि कलयुग आने वाला है या आ चुका है और उसके बाद गंभीर समस्याएं निर्माण होंगी तो इन समस्याओं को कैसे पार करें समाज को कैसे इससे उद्धार करें इसीलिए वो सोच रहे थे और सूद गोस्वामी से प्रश्न कर रहे थे so this verse which we chanted this morning this is the answer to the final question which the तो नेमिशरण के ऋषि मुनि ने जो आखिरी प्रश्न पूछा था उस प्रश्न का उत्तर ये श्लोक है Shaunaka was the leader of the sages and he was the spokesman he put the questions to sutta goswami तो शौनक ऋषि जो थे वो सारे ऋषि मुनियों के अधिकारी थे उनके प्रमुख थे और उन्होंने सुद गोस्वामी को प्रश्न किया so he explains that as long as Lord Krishna was present on the planet he is the personification of all religious principles तो उन्होंने ये पूछा कि कि जब तक श्री कृष्ण भगवान इस धरातल पे थे वो साक्षात धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है तो धर्म की रक्षा और धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था but he wanted to know now that Lord Krishna has left the world where are the religious principles to be found और फिर उन्होंने पूछा कि अभी भगवान श्री कृष्ण तो इस धरती को छोड़ के अपने धाम में चले गए हैं तो अभी धर्म की स्थापना कौन करेगा और धर्म धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कौन करेगा so this verse is the direct answer to that question और ये जो श्लोक है आज का हम जो ले रहे हैं वो उस इस प्रश्न का उत्तर है that the religious principles are there in the Srimad Bhagavatam तो धर्म के सारे तत्व और सिद्धांत जो है वो श्रीमद् भागवत में है we just simply have to study this Srimad Bhagavatam it's a literary incarnation of Lord Krishna हमें केवल इस श्रीमद् भागवतम का गहन अध्ययन करना चाहिए क्योंकि श्रीमद् भागवत जो है भगवान श्री कृष्ण का साहित्यिक अवतार है And if we study the Srimad Bhagavatam carefully, one day we will actually see Krishna in person in the pages of Srimad Bhagavatam. अगर श्रीमद् भागवत का हम भक्ति पूर्वक अध्ययन करेंगे तो एक दिन हम भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन श्रीमद् भागवत के पन्नों में करेंगे. So this Srimad Bhagavatam, this is the ripened fruit of all the Vedic literature. तो श्रीमद् भागवत जो है ये वैदिक वृक्ष का ये गलित फल है पका हुआ परिपक्व फल है the Vedic literature are compare to a great tree तो वैदिक साहित्य की तुलना एक महान कल्प वृक्ष से की गई है but the the valuable part of a tree is fruit लेकिन उस पूरे कल्प वृक्ष का जो सबसे प्रमुख अंग होता है वो होता है फल we know if you have some mango trees and if you have no mangoes there if there no fruits there you don't value very much the trees जैसे हमारे मंदिर में आम का पेड़ है है तो बहुत बड़ा लेकिन उसको आम ही आते नहीं है तो उस उस पेड़ की ज्यादा कीमत नहीं होती समाज में but as soon as then very careful to protect and guard the trees. लेकिन जैसे ही वो पेड़ अच्छे अच्छे फल देने लगता है तो सब लोग उससे प्रेम करते हैं और उसका रक्षण करते हैं. You get a good price for the fruit. क्योंकि आपको अच्छी कीमत मिल रही बहुत रसीले फल मिल रहे हैं so similarly the vedas are like a tree but the valuable part of the tree are the is the fruit तो वेद वेदों की तुलना एक महान वृक्ष से ही गई है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंग जो वृक्ष का होता है वो उनके फल होते हैं and then fruit is this Srimad Bhagavatam और ये वैदिक वांग्मय का वृक्ष का जो परिपक्व फल है वो है Srimad Bhagavat and this was described in the in the introductory verses by Srila Vyasadev और शिल व्यासदेव ने भागवत के शुरुआत में मंगलाचरण में इस श्लोक का इस बात की उल्लेख किया है that from the vedas it's very difficult to actually know वेदों के द्वारा श्री कृष्ण को ढूंढना बहुत मुश्किल है तर्को प्रतिष्ठा श्रुतायो विबिना the conclusions of the shruti There's, there should be, it's the conclusions, there's going to be different conclusions. अगर हम श्रुति के पढ़ेंगे या उसको सुनेंगे तो उसमें कई सारे तर्क वितर्क है और उसका जो निचोड़ निकलेगा वो बहुत जगह पे अलग अलग निकलेगा Therefore, said, you want to understand the absolute truth, you have to the absolute truth is in the hearts of the pure devotees. अगर किसी को परम सत्य को जानना है पहचानना है तो परम सत्य जो है जो शुद्ध भक्त है महात्मा है उनके हृदय में प्राप्त होते हैं हम परम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं सबसे अच्छे तरीके से वो है महाजनों के पीछे चलते हुए so Lord Krishna had given this Vedic knowledge to Brahma and also to Narada and Narada then give it to Vyasa तो भगवान श्री कृष्ण जी वैदिक व्यांगमय का परिपूर्ण ज्ञान है वो ब्रह्मा जी को दिया नारद जी को दिया और नारद जी ने यही ज्ञान श्री वेदव्यास जी को दिया Narada is one of the mahajanas and he passed on this knowledge to his Vyasa Dev Srila Srila Vyasadev compiled Srimad Bhagavatam तो नारद मुनि खुद एक महाजन है और उन्होंने अपने प्रिय शिष्य वेदव्यास जी को इस ज्ञान को प्रदान किया और वेदव्यास जी ने इस ज्ञान को संकलित करके भागवत के रूप में प्रस्तुत किया वेदव्यास जी ने केवल भागवत की रचना नहीं की लेकिन उन्होंने महाभारत की भी रचना की जिसमें गीता प्रमुख रूप से आती है और उसी प्रकार से उन्होंने अठारह महापुराणों की भी रचना की but after compiling all of those he was not finding the satisfaction he expected लेकिन इतनी बड़ी सेवा करने के बाद भी वो अपने हृदय में असंतुष्ट थे स्पिरिचुअल teacher Shri Narada Muni came there and told him the problem और उसी समय जब वो असंतुष्टि में थे तो उनके गुरुदेव नारद मुनि आए और उन्होंने कहा कि ये देखो समस्या यहाँ पे है He explained to uh, Srila Vyasadev that he had not properly glorified Lord Krishna and the process of devotional service. और उन्होंने कहा ये समस्या क्यों बनी आपके हृदय में क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण और उनकी जो भक्ति प्रक्रिया है भक्ति योग और उनके भक्त इनका ठीक से गुणगान नहीं किया है So with the instructions from Narada Muni, Srila Vyasadeva, in a more mature understanding, compiled this Srimad Bhagavatam. तो व्यासदेव जी ने अपने गुरुदेव नारद मुनि से जब आदेश प्राप्त किए तो अपनी परिपक्व अवस्था को बढ़ाते हुए उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की And it's considered to be the cream of all of the Vedas. और ये पूरे वेदों का सार तत्व माना जाता है It's the cream because it's, the, it's giving us the most complete knowledge of the absolute truth. ये सार क्यों है क्योंकि ये परम सत्य की सबसे अधिक और सबसे उत्तम जानकारी हमें प्रदान करता है परम सत्यम दिमहि Srila Vyasa Dev describes in the very first shloka of Srimad Bhagavatam that he meditates on this परम सत्यम this supreme truth which is personified by Lord Shri Krishna Srimad Bhagavat के पहले ही श्लोक में वो ये डिक्लेयर करते हैं कि परम सत्य के ऊपर मैं ध्यान करता हूँ उनका मैं चिंतन करता हूँ और वही परम सत्य जो है वो श्री कृष्ण जो है वो हम सबके सामने भागवत में उपस्थित हो जाते हैं So there is no other literature which is equal to Srimad Bhagavatam. इसलिए श्रीमद् भागवत के समान अन्य कोई भी ग्रंथ इस पूरे सृष्टि में नहीं है Many Sanskrit scholars are now more and more appreciating the very wonderful contribution of Srimad Bhagavatam. और जो संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं वो भी श्रीमद् भागवत का जो योगदान है समाज के लिए उसको बहुत सराहते हैं the, the perfect grammar, the perfect poetry, the perfect descriptions which are given. तो ये पंडित मानते हैं श्रीमद् भागवत जो है उसमें अतिशय उत्तम व्याकरण का उपयोग हुआ है अलंकार छंद इन सब का उपयोग हुआ है और जो वर्णन किए गए हैं वो भी बहुत मधुर है so Srila Vyasa Dev the Srimad Bhagavatam in the manner that it represents Lord Krishna. The first two cantos of shrimad Bhagavatam are the pada padma the lotus feet of the Lord. Vyasadev ji जानते थे कि यह sakshat shri krishna ka granth avatar hai isliye bahut sundar tarike se rachna ki श्रीमद् भागवत के जो पहले दो स्कंद है वो भगवान श्री कृष्ण के दो चरण कमल माने जाते हैं just like we coming before the Lord here in the here Shri Shri Radha Madan Gopal deities and we want to worship them and offer our respects to them we begin from their lotus feet तो हम यहाँ पे मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं श्री राधा मदन गोपाल जी के उनकी पूजा करते वक्त उनका दर्शन करते वक्त सबसे पहले हम उनके चरणों से उसकी शुरुआत करते हैं You're going to see some very great personality. We look down, we look first at down, and then we look up towards her face. तो हम जब कोई भगवान के महान भक्तों को मिलते हैं उनका दर्शन करते हैं तो सबसे पहले हम उनके चरणों को देखते हैं और उसके बाद में ऊपर हम देखते हैं उनके So Srimad Bhagavatam is compiled in this manner that the first two cantos of the Srimad Bhagavatam are like the lotus feet of the Lord. तो श्रीमद् भागवत की रचना इसी प्रकार से की गई है कि पहले दो जो स्कंद है भागवत के वो श्री कृष्ण के चरण कमल हैं. It's important that we understand the Lord in a in the proper manner and there's a systematic process by which we can come to understand Lord Krishna. सो so, श्री कृष्ण को जानने के लिए समझने के लिए एक अच्छी प्रोसेस लगती है सिस्टमेटिक चाहिए और श्रीमद् भागवत में वो प्रस्तुत की गई है Sometimes people were corrupted and pu- misguided. They're led immediately into the conjugal pastimes of Lord Krishna in the forest of Vrindavan with the gopis. तो जो भ्रमित लोग होते हैं जो तथाकथित कृष्ण के भक्त होते हैं वो सीधा भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन में जो गोपियों की लीला है रास लीला है उसमें प्रवेश करना चाहते हैं And they have no qualification to understand these things, but somehow, for the sake of just simply attracting the common people, their unscrupulous people present these things. तो उनको कोई अच्छा ज्ञान नहीं है शुद्धता नहीं है उनकी कोई पात्रता भी नहीं है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित करने के लिए जो तथाकथित कथाकार होते हैं वो सीधा रासलीला का वर्णन करते हैं जो वो खुद उसको समझने के लिए और पढ़ने के लिए अपात्र है They do not even understand who they are. How can they ever understand who is Lord Krishna? ऐसे जो तथाकथित अध्यात्मवादी प्रचारक होते हैं वो अपने खुद को जानते नहीं है तो वो कैसे श्री कृष्ण को जान पाएंगे सर जी चाहते थे कि सबसे पहले साधकों ने श्रीमद गीता का अध्ययन करना चाहिए जहाँ पे श्री कृष्ण की प्रामाणिक जानकारी अधिकृत जानकारी प्राप्त होती है we can understand it in a basic way. गीता का ज्ञान भी अति उच्च है लेकिन एटलीस्ट अध्यात्म का जो बेसिक्स है वो गीता के द्वारा हमें प्राप्त हो जाता है simply understanding the science of the soul आत्मतत्व the difference between the body and the soul will help us to get a beginning to spiritual knowledge Gita के प्राथमिक ज्ञान में जो प्राप्त होता है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है ये जो आत्म तत्व का ज्ञान जो होता है उससे ही अध्यात्म की शुरुआत होती है So the Bhagavad Gita concludes where Lord Krishna says we should give up all religiosity and surrender to Him. और भगवत गीता का जो अंत होता है उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको सब तथाकथित धर्मों को छोड़ना है और केवल श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेना है And Srimad Bhagavatam begins from that point. Now that you've surrendered to Lord Krishna, now you have to hear. भागवत की शुरुआत जहाँ से गीता का अंत होता है वहीं से भागवत की शुरुआत होती है और कहा जाता है कि अभी आपने श्री कृष्ण का आश्रय लिया है शरणागति आपने स्वीकार की है अभी आप श्रीमद् भागवत को सुनने के अधिकारी बन सकते हैं We have to hear about Lord Krishna and the process of devotional service. हमें श्रवण करना चाहिए श्री कृष्ण कौन है और उनका जो भक्ति योग है उसकी जानकारी के लिए हमें श्रवण करना चाहिए So we have to hear for example we have to hear about creation, the Srishti Tattva, the, the science of creation, how the Lord actually manifests this material creation. और हमें ये भी श्रवण करना चाहिए सृष्टि तत्व के बारे में इस भौतिक ब्रह्मांडों में जो हम रहते हैं उस ब्रह्मांडों को भगवान श्री कृष्ण का के किस द्वारा उसका सृजन करते हैं उसका पालन करते हैं इसके बारे में सुनना चाहिए Then we will begin to understand how Lord Krishna is not an ordinary person, but he possesses inconceivable potencies. जब हम इस सृष्टि के बारे में जानकारी हासिल करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है भौतिक व्यक्ति नहीं है उनके पास अचिंत्य शक्तियों का भंडार है These inconceivable potencies are displayed by Lord Krishna in many of his pastimes. और श्री कृष्ण अपनी कई सारी लीलाओं में उनकी जो अचिंत्य शक्ति है उसका वो प्रदर्शन करते हैं but he is using his this potency in the beginning to arrange also the process of creation और उसी अचिंत्य शक्ति के उपयोग करते हुए भगवान श्री कृष्ण इस महान सृष्टि का निर्माण करते हैं जिसमें हम रहते हैं people often wonder who is supreme Brahma Vishnu Shiva तो कई बार लोगों को संशय होता है कि कौन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है क्या ब्रह्मा जी है शिव जी है या विष्णु है there are so many gods और इतने सारे देवता है तो कोई सारे हमारे भक्त जो होते हैं वो नरसिंह देव के भक्त होते हैं कई सारे जो होते हैं वो प्रभु श्री राम जी के भक्त होते हैं so, makes it very clear for us that actually it's Lord Sri Krishna who is the original source of everything. सो वेदव्यास जी इस मुद्दे को बहुत स्पष्ट करते हैं और वो कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है वही सारे अवतारों के स्रोत है While there are so many avatars, so many incarnations of the Lord, so many different forms of the Lord, there is one original form. And that original form is a two-armed form of Lord Shri Krishna. तो भगवान कृष्ण भगवान कई सारे रूप है कई सारे अवतार है कई सारे लीला है लेकिन उनके सबके जो मूल स्रोत है वो द्विभुजधारी दो भुजाओं वाले पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है so Srila Vyasadeva explains this very clearly in the pages of Srimad Bhagavatam और श्रीमद् भागवत के पन्नों में वेदव्यास जी इसको बहुत सुस्पष्ट तरीके से समझाते हैं and he not only explains uh, how the Parusha avatars, the different Vishnu forms which are doing the creation, that they are all under the direction of Lord Krishna. और वो समझाते भी है कि ये जो पुरुष अवतार है जो विष्णु अलग अलग विष्णु अवतार है जो पूरे सृष्टि की रचना करके उसका पालन करते हैं उन सब के जो स्रोत मूल जो है वो श्री कृष्ण है When I first in when I first became interested in Krishna consciousness, I picked up an English dictionary. and I looked up the word Krishna in the dictionary and it said the eighth avatar of Vishnu. Hmm. तो महाराज जी जब इस्कॉन में आए थे जब उन्होंने अपनी साधना की शुरुआत की थी तो उनको कृष्ण के बारे में जानना था इसके लिए उन्होंने डिक्शनरी खोली तो कृष्ण नाम का मतलब क्या होता है तो डिक्शनरी मीनिंग था विष्णु के आठवें अवतार hmm. so, I mean, it was an English dictionary, so some Englishman, you know, he didn't really know anything about Lord Krishna, but somehow he included Krishna in the dictionary. तो वो जो डिक्शनरी कोई अंग्रेजी आदमी की थी जिसको धर्म के बारे में भागवत के बारे में जानकारी नहीं थी लेकिन फिर भी एक अच्छा था कि उसने डिक्शनरी में कृष्ण इस शब्द का उल्लेख करके उसका मतलब दिया था Mm, But when we read Srimad Bhagavatam and when we hear from the pure devotees, then we're told that Krishna is not avatar. But Krishna is the origin of all the avatars. तो जब हम श्रीमद् भागवत को पढ़ते हैं जब महाभावों से उनके मुख्य उनके उन कृष्ण कृष्ण के बारे में जब सुनते हैं तो ये पता चलता है कि श्री कृष्ण कोई अवतार नहीं वो तो अवतार ही है सारे अवतार के स्रोत है और इस बात को स्थापित करने के लिए कई शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है and lord Krishna himself has also said in the Bhagavad Gita if we read the Bhagavad Gita we will see again again Krishna is explaining this और केवल शास्त्रों में लेकिन श्री कृष्ण खुद गीता में कई बार ये उल्लेख करते हैं कि वो सबके स्रोत है but somehow Kali Yuga people, you know, our intelligence is so dull and we're so gullible, we're easily misled. लेकिन दुर्भाग्यपूर्णता है कि कलयुग के लोगों की बुद्धि इतनी गल गई है कि कभी भी भ्रमित हो जाते हैं और इतना सब कुछ सुनने के बाद भी गलत दिशाओं में उनकी बुद्धि जाती है So hearing Srimad Bhagavatam, has, is important and it's also important who you hear the Srimad Bhagavatam from. तो श्रीमद् भागवत जैसे बहुत महत्वपूर्ण है इसका श्रवण करना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम किन के मुखों के द्वारा किन भक्तों के मुख से श्रीमद् भागवत को सुनते हैं because we know in the Kali Yuga there is a lot of cheating, there is a lot of deviation from the original knowledge. क्योंकि हम देखते हैं कलयुग में बहुत सारा कपट होता है कई सारे जगह चिटिंग होती है और जो मूल तत्व है उससे भटकने वाले भी कई सारे डेविएशंस होते हैं so we want to hear the Srimad Bhagavatam from the devotees who actually practice Srimad Bhagavatam who live Srimad Bhagavatam. तो हमें श्रीमद् भागवत उन्हीं से श्रवण करना चाहिए जो खुद श्रीमद् भागवत का उदाहरण है आचरण करते हैं और उसका उसके द्वारा ही वो अध्ययन करके पढ़ाते हैं so Srila Prabhupada he portrays that personality who actually lived Srimad Bhagavatam. He was the, the living Bhagavat. और शिल प्रभुपाद जी ऐसे व्यक्ति है वो साक्षात खुद भक्त भागवत है क्योंकि भक, वो भागवत अपने जीवन में उतार के दिखाते हैं just book Bhagavat person Bhagavat तो जैसे ग्रंथ भागवत है उसी प्रकार से व्यक्ति भागवत भी होता है And we should be hearing the और हमें श्रीमद भागवत सुनना है ग्रंथ व्यक्ति भागवत या भक्त भागवत से So we're so fortunate that Srila Prabhupada spent a lot of his energy in compiling the Srimad Bhagavatam. और हम बहुत भाग्यवान हैं कि श्री प्रभुपाद जी ने अपना बहुत सारा समय और शक्ति जो है ये श्रीमद् भागवत के टीकाओं के लिए उन्होंने दे के रखा है and he also taught it to us daily every day lecturing on Srimad Bhagavatam और उन्होंने इस्कॉन में सबको सिखाया कि रोज श्रीमद् भागवत का प्रवचन होना चाहिए and guiding us to study this book carefully and to dedicate ourselves to propagating this message. और प्रभुपाद ने हमको मार्गदर्शन किया कि श्रीमद् भागवत का हम गहन और भक्तिपूर्ण अध्ययन करें और इसका प्रचार प्रसार करने के लिए अपना योगदान देने का प्रयास करें Srila Prabhupada writes in the next purport after this verse, he writes that no one can understand, no one can hear with rapt attention unless they are pure in mind. शिल प्रभुपा जी इसी श्लोक के अगले श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि कौन व्यक्ति श्रवण कर सकता है जिस व्यक्ति के हृदय से कलमश निकल गए है उसका मन स्वच्छ हो गया है केवल वही व्यक्ति श्रीमद भागवत को अतिशय प्रामाणिकता से और समर्पित रूप से श्रवण कर सकता है hearing with rapt attention it's very important you have to hear and hear very carefully तो एकाग्रता से सुनना और बहुत सावधानी सुनना ये बहुत महत्वपूर्ण है महाराज जी कह रहे हैं रैप्ट अटेंशन से भागवत को सुनना of course, we're, we're victims of Kali Yuga that our minds are restless and difficult to control. So it's not easy for us to concentrate. क्योंकि हम कलयुग के बलि के बकरे हैं कई जगह पे हमारा मन और ध्यान भटकता रहता है इसीलिए जब भागवत कथा में भी बैठते हैं तो हमारा मन बहुत जगह पे भटकता रहता है but when we become very serious about spiritual life then we वो रियली वांट टू कॉन्सेंट्रेट जब हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत गंभीर हो जाते हैं उसको पूरे सीरियसली लेते हैं तभी जाके हम भागवत को गंभीरता से और एकाग्रता से सुन सकते हैं just like when we chant Hare Krishna in the morning you know you can chant you know, you know, you can chant falling asleep, and, but you, you can also chant with great attention. तो रोज सुबह हम मॉर्निंग प्रोग्राम में जपा के लिए बैठते हैं और अगर हम कलयुग के बलि के बकरे हैं तो हम झपकी मारते हैं इधर उधर देखते हैं जमाई लेते हैं लेकिन अगर हम गंभीर हैं तो हम हमारी जप जो है वो भी गंभीरता से करेंगे Srila Prabhupada says in the preface to the Upadeshamrita Everything depends on the attitude of the devotee. और उपदेशामृत के शुरुआत में प्रभुपा जी समझाते हैं कि भक्त के दृष्टिकोण के ऊपर उसकी पूरी प्रगति जो है निर्भर करती है Now we have to have that attitude that I really want to do this and I want to do this properly. और हम में सब में ये भाव होना चाहिए कि हम सब प्रामाणिक रूप से मैं साधना करूं और सही दृष्टिकोण से और गंभीरता से मुझे करना ही है मेरी साधना So Prabhupada said you, we have to hear with rapt attention, but we cannot do that unless we are pure in mind. शिल प्रभुपा जी ने आदेश दिया कि हम सबको श्रीमद् भागवत एकाग्रता से सुनना चाहिए लेकिन जब तक मन की शुद्धि नहीं हुई है तब तक हम एकाग्रता से श्रवण नहीं कर पाएंगे And then he continues, we cannot be pure in mind unless we are pure in action. तो हमारा मन शुद्ध क्यों नहीं है क्योंकि हमारी कृतियां हमारे जो कर्म है वो शुद्ध नहीं है इसके लिए मन अशुद्ध है and then you say we can not be pure in action unless we are pure in eating sleeping mating and defending और प्रभुपा जी हमें समझाते हैं कि हमारे कर्म शुद्ध क्यों नहीं है क्योंकि हमारे आहार निद्रा और भय मैथुन हम इसमें शुद्धि नहीं है हमारे of course this is very important for us as devotees. और ये हमारे एज अ भक्त के रूप में हमें बहुत आवश्यक है ये समझना when we come into the Krishna consciousness movement and when we take initiation from a spiritual teacher at that time we make vows to strictly follow regulative principles तो जब हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं इस्कॉन में प्रवेश करते हैं और जब हम दीक्षा लेते हैं उसके बाद में हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम सारे नियमों का पालन बहुत प्रामाणिकता से करेंगे एंड और अगर हमें भक्ति के सारे नियमों के पालन को प्रामाणिकता से पालन करना है तो इसीलिए हमारा आहार निद्रा भय और मैथुन ये भी शुद्ध तरीके से और वैदिक सिद्धांतों के ऊपर आधारित होने चाहिए Srila Prabhupada said for him, it was not difficult. He was born in a Vaishnava family. और प्रभुपा जी ने कहा कि उनके लिए ये समस्या नहीं थी क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था एक बहुत प्रामाणिक वैष्णव परिवार में हुआ था He said in his whole life, he had never even tasted tea. शिल प्रभुपा जी कहते हैं कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी चाय कैसे होती है वो कभी टेस्ट ही नहीं किया मैंने We're challenged to try to come to that kind of standard. और श्री प्रभुपा जी हमें चुनौती देते हैं कि हम सबको उस स्तर पे आने का प्रयास करना चाहिए So you could say we're we're making a later start to this kind of life. तो हमें समझना चाहिए कि हमने अपने जीवन के कई समय गुजरने के बाद इस प्रक्रिया को स्वीकार किया है but better late than never. ठीक है लेट जाएंगे लेकिन थेट जाएंगे हम <laughs> Ajamila well, you know, he was, he sta- in his youth he was quite good, a good Brahmana, but he became degraded. But then at the end of his life, he got himself together and he became very serious. तो अजामिल से हमें बहुत आशा मिलती है क्योंकि अजामिल पहले अच्छे ब्राह्मण थे लेकिन बाद में बहुत भ्रमित हो गए और बहुत पतित हो गए लेकिन फिर भी बाद में भूले भटके सुधर गए और बाद में उन्होंने अपने जीवन का उद्धार कर लिया Ajamila had personal experience he'd seen the yamaduras come to take him to Yamaraj और अजामिल को साक्षात्कार हुआ यमराज यम, यमदूतों का उनका दर्शन किए उनको लेने के लिए आए थे वो but somehow he was saved by the grace of the Vishnu Dutas. लेकिन विष्णु दूत कृपावश आए वहां पे और विष्णु दूतों ने अजामिल की रक्षा की So that kind of experience is very awakening. You become very, but after that kind of experience, you become very serious about Krishna consciousness. तो ऐसे अनुभव को प्राप्त करने के बाद हम बहुत गंभीर हो जाते हैं और कृष्ण भावना के साधना को अतिशय प्रामाणिकता से लेते हैं हम We're not eager to go to Yamaloka. और हम यमलोक में जाने के लिए बिल्कुल उत्सुक नहीं होते That's one place we can do without, right? और विदाउट ट्रेन जा सकते हैं हम वहाँ पे So any sensible person will want to avoid traveling to that place. और जो भी एक बुद्धिमान व्यक्ति है वो हमेशा ट्राई करेगा कि यमलोक में न जाए हम And the way to avoid it is by being taking up religious principles. और उसके लिए एक ही तरीका है कि ये जो धार्मिक सिद्धांत का जीवन है उसको अपनाना And Srila Prabhupada explains in the purport we read today that religious principles are created by God, not by man. शिल प्रभुपा जी तात्पर्य में समझाते हैं कि ये धार्मिक सिद्धांत है जीवन जीने के वो कोई मनुष्य का निर्माण नहीं वो साक्षात भगवान कृष्ण का निर्माण किया हुआ है But sometimes great devotees are empowered by the Lord to also establish religious principles. लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके जो विशुद्ध भक्त होते हैं उनमें भी ये शक्ति प्रवेश करती है कि वो भी धार्मिक सिद्धांतों का स्थापना कर सकते हैं And in one purport in Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada glorifies Lord Jesus Christ and Prophet Muhammad that they did great work for the fallen souls. तो श्रील प्रभुपाद जी भागवत के कुछ तात्पर्य में उल्लेख करते हैं कि जीसस क्राइस्ट और पैगंबर मोहम्मद ये जो है उन्होंने भी कुछ समाज के लिए अच्छा योगदान दिया है they awakened fallen souls to have some consciousness of god तो जो बहुत अधपतित लोग थे जिनको भगवान के बारे में कुछ भी पता नहीं था कम से कम उनको भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त हुई but if you want to get more knowledge of god then come to Srimad Bhagavatam and hear the Srimad Bhagavatam लेकिन आपको अगर हमें और एडवांस ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें श्रीमद् भागवत की कक्षा में आना चाहिए श्रीमद् भागवत से उसको ग्रहण करना चाहिए because it's unique contribution of Srimad Bhagavatam There, where we get detailed information about the Lord and all of His different energies. तो श्रीमद् भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें श्री कृष्ण भगवान और उनकी अनंत शक्तियों के बारे में बहुत स्पष्ट उल्लेख भागवत में किया गया है We're not just told that God is the creator, but we're told how he creates हमें भागवत से ये नहीं समझ में आता कि भगवान श्री कृष्ण सृष्टि निर्माण करते हैं लेकिन वो कैसे सृष्टि निर्माण करते हैं ये भागवत हमें सिखाता है We're told how he manifests all the different elements of creation in a very systematic logical manner. और भागवत हमें समझाता है कि सृष्टि के जो अलग-अलग तत्व है किस प्रकार से एक तत्वों से दूसरे तत्व की सृष्टि होती है और कितना नेस उसके अंदर है ये भागवत हमें समझाता है अलर different you know from the understanding I god being brought up in a Christian tradition we were were that god created the world in 7 Maharaj ji बता रहे क्योंकि उनका जन्म एक ख्रिस्ती परिवार में हुआ था तो उनको जो शिक्षाएं दी जाती थी बाइबल से तो उसमें बताया जाता था कि ये भगवान जो है उन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण केवल सात दिनों में कर दिया है How he did it, we were never, that was never told. <laughs> और लेकिन ये कैसे निर्माण किया इसका उल्लेख कहीं पे भी उनके धर्म में नहीं था but if you want to read Srimad Bhagavatam you get very detailed information how he did it लेकिन अगर हम श्रीमद भागवत का आश्रय लेंगे तो उसमें उल्लेख आता है भगवान श्री कृष्ण ने सारे सृष्टि का निर्माण कैसे स्टेप बाय स्टेप किया one element after another in very systematic manner. तो एक तत्व निर्माण होने के बाद दूसरा तत्व निर्माण हुआ और एक के बाद एक सिस्टमेटिकली भगवान ने पूरे सृष्टि का निर्माण कराया At one point, Srila Prabhupada was hearing from some Christian book, they were speaking uh, from a, a, a, a book, and they, they heard the sentence that in the beginning was the Word. They said, in the The beg- beginning was the Word. we were not told then yeah shapt yeah तो शिल प्रभुपा जी एक समय बैठे थे और कुछ भक्त जो थे क्रिश्चियन ग्रंथों के आधार पर चर्चा कर रहे थे और प्रभुपाद को सुना रहे थे और उस ग्रंथ में लिखा हुआ था कि सारे सृष्टि का निर्माण की शुरुआत जो है वो एक शब्द से हुई है So when Prabhupada heard this, he immediately related Srimad Bhagavatam and he said, yes, he said, we agree with that. तो शिल प्रभुपा ने जब ये सुना तो प्रभुपा जी को तुरंत भागवत की याद आई और शिल प्रभु ने कहा सही बात है ये जो ग्रंथ में लिखा हुआ है ये श्रीमद भागवत के अनुसार है because in Srimad Bhagavatam it describes creation comes about from subtle elements to gross element तो श्रीमद भागवत में का वर्णन आता है कि सृष्टि का निर्माण जो है वो सूक्ष्म तत्व से स्थूल तत्व तक होता है right we know there are five gross elements there's earth water fire air ether तो ये जो पंच महाभूत है इसका जो सृष्टि में निर्माण होता है And what is the most subtle element? और इसमें सबसे सटल या सूक्ष्म कौन सा Of course, it's ether. ये आकाश है And with ether, there is one quality, sound. तो ये जो आकाश है उसमें केवल एक ही गुण है वो है ध्वनि There's no touch in ether. उसमें कोई स्पर्श का गुण नहीं है There's no smell. उसमें कोई सुगंध भी नहीं है There's no form. उसमें कोई रूप भी नहीं है none of these things are there. Only one quality is there in ether. sound. तो खम में केवल एक ही गुण है वो है ध्वनि या शब्द. So Prabhupada said, you see, this Christian Bible, they're saying the same thing. In the beginning was the word. He said, this is Srimad Bhagavatam. It's all there in Srimad Bhagavatam. तो जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि सही बात है ये जो क्रिश्चियन किताब में लिखा हुआ है ये श्रीमद् भागवत का वर्णन कर रहे हैं कि शब्द से ही सृष्टि का निर्माण होता है सूक्ष्म तत्व से. But the Christians they didn't know any more than just the word in the beginning. They didn't know any more. <laughs> लेकिन ये जो क्रिस्ती लोग हैं उनको वर्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं केवल इतना ही पता है कि शब्द से निर्माण होता है but Srimad Bhagavatam goes on and explains from ether then the next element is air तो भागवत वर्णन करता है कि आकाश या खम के बाद जो है वो वायु की सृष्टि होती है and with air there is touch and there is also sound तो वायु में दो गुण होते हैं एक तो होता है स्पर्श और जो पहले वाला था वो था ध्वनि या शब्द you can see the fans are on you can feel the air तो जैसे ऊपर फैन चल रहे हैं तो हम अनुभव कर सकते हैं हवा का so with in air there is touch तो वायु में स्पर्श की शक्ति है and there is also sound we are speaking you can hear me तो उसमें ध्वनि भी है शब्द भी है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ और हवा के कारण हम उसको सुन भी पा रहे हैं and from air the next element is fire और वायु के बाद में अग्नि का निर्माण होता है एंड फायर हैज फॉर्म और फायर जो अग्नि तत्व जो होता है उसका रूप भी होता है लपटों का and from fire comes water और अग्नि के बाद में जल की सृष्टि होती है and with water there is taste taste और महाराज जी समझा रहे बहुत आसान तरीके से कि जो जल होता है उसमें और एक ज्यादा गुण होता है रूप के बाद जल में स्वाद भी होता है कृष्ण hmm. से I इन the और कृष्ण खुद कहते हैं कि जो जल का स्वाद है वो मैं खुद हूँ so with water there is taste there is form there is touch there is sound तो जल में स्वाद होता है रूप होता है गंध होता है और ध्वनि होता है and then from water you get earth. और फिर जल के बाद ही ये पृथ्वी की सृष्टि होती है and the original fragrance of the earth और अर्थ हैज स्मेल और जो पृथ्वी तत्व है उसमें और एक अधिक गुण है चारों में से और वो होता है सुगंध so in this way the five elements are explained how they are come into creation तो इस प्रकार से भागवत में उल्लेख आता है कि इस प्रकार से पंच महाभूतों की सृष्टि होती है and with each element one different sense organ is needed. और हर एक जो पंच महाभूत का तत्व है उसको पैरेलली एक हमारा इंद्रिय जो होता है उसकी सृष्टि होती है right. With sound, we have our ears. और जो ध्वनि है उसको सुनने के लिए हमें कान दिए गए हैं right. And for the air, touch, we have skin. और स्पर्श और वायु की अनुभूति करने के लिए हमें त्वचा दी गई है And fire has form. We can see with our eyes. और जो अग्नि है उसमें रूप का गुण होता है तो हमें वो देखने के लिए आँख दिए गई है And taste of water, the tongue. और जल का स्वाद देने के लिए हमें जिह्वा दी गई है And the fragrance of the earth, the aroma from the earth, our nose. और पृथ्वी से जो अलग अलग गंध निकलते हैं उस गंध की अनुभूति करने के लिए हमें नाक दिए गए in this way Srimad Bhagavatam explains in the most wonderfully clear and systematic manner how the elements come into existence with all the different senses which we have in our body तो श्रीमद् भागवत में बहुत विस्तार से वर्णन आता है सारे पंच महाभूतों की उत्पत्ति कैसे होती है उनमें कौन से अलग अलग गुण होते हैं और उन गुणों का अनुभव करने के लिए हमें शरीर में पांच ज्ञानेंद्रियों को दिया गया है तो एक छोटा सा उदाहरण है श्रीमद भागवत में किस ज्ञान का स्तर बताया गया है actually the Srimad Bhagavatam is so rich in this every page is just full of the most wonderful juice of spiritual knowledge तो श्रीमद् भागवत इतना महान ग्रंथ है कि हर एक श्लोक जो है वो एक महान रत्न के समान है जिसमें ज्ञान का भंडार भरा हुआ है so we are preaching this message of Srimad Bhagavatam all over the world and we are translating this books into all the different languages of the world तो हम श्रीमद् भागवत का ये ज्ञान का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करने का प्रयास कर रहे हैं और सारे भाषाओं में विश्व के इसका अनुवाद करने का प्रयास कर रहे हैं and gradually more and more people are accepting and they're understanding that this is something very very special तो धीरे धीरे लोग इसको समझ पा रहे हैं इसको अपना रहे हैं और उनको ये समझ में आ रहा है कि ये जो ज्ञान है भागवत का ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है Of course, we want to understand Lord Krishna properly, We have to understand how he has many different forms. अगर हमें श्री कृष्ण के तत्व को जानना है तो हमें ये जानना महत्वपूर्ण है कि भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग रूप किस प्रकार से होते हैं As I was saying, some people they prefer to worship Lord Ramachandra, and some people are very devoted to Lord Nrsingadev. जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग जो होते हैं भक्त होते हैं उनको श्री रामचंद्र जी की पूजा बहुत अच्छा लगती है उपासना अच्छी लगती है और कुछ जो भक्त होते हैं उनको नरसिम्हा देव की उपासना अच्छी लगती है some people are devotees to lord Varaha और कुछ लोगों को भगवान वराह देव अच्छे लगते हैं they they are all wonderful incarnations and he perform wonderful lilas तो भगवान श्री कृष्ण के बहुत विशेष अवतार है और बहुत सुंदर सुंदर लीला ये सारे अवतार करते हैं वाई वर्शिप कृष्ण वर्ष कृष्ण की उपासना क्यों because Krishna is the he is the complete Bhagwan. These other avatars, they will show special qualities, but all of these qualities are in their fullest in Lord Krishna. क्योंकि श्री कृष्ण जो है ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है सारे अवतारों के जो सारे गुण है इनमें हैं और बाकी के अवतारों में जो भी गुण प्रदर्शित करते हैं वो केवल कुछ खास गुण ही प्रदर्शित करते हैं उस लीला के अनुरूप Just like you were chanting the Brahma Samhita this morning, I was hearing you just now chanting before the class. So there's one verse there in Brahma Samhita, Lord Brahma explains how just like if you have one candle, you can light many other candles. तो जैसे आज क्लास के पहले महाराज जी बता रहे कि आप सब लोग हम सब लोग ब्रह्म संहिता गा रहे थे और महाराज जी सुन रहे थे तो उसी ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है कि एक मोमबत्ती से हम कई सारे मोमबत्तियों को जला सकते हैं Now the heat in the light in the other candles may even be equal to the original candle. तो जिस मोमबत्ती के द्वारा बाकी सारी मोमबत्तियों को जलाया गया है तो सब में एक ही प्रकार का प्रकाश है और एक ही प्रकार की ऊर्जा और उष्णता है But it takes one candle to be lit first before you can light any other. लेकिन सारे जो बाकी के मोमबत्तियों को जलाने के लिए सबसे पहली वाली मोमबत्ती लगती जलने वाली कि वो सबको प्रकाश का स्रोत दे so in the same way lord Krishna displays his different features through many different incarnations. उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपने शक्ति के द्वारा अलग-अलग अवतार धारण करके अलग-अलग गुण प्रदर्शित करते हैं रामादि मूर्ति नियमेन तिष्ठन नन्ना अवतार मकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमापमन्यो Dhamma Adipurusham Tamaham Bhajami. Yes, Govinda is the original personality of Godhead, but he exhibits himself in so many different forms as Rama and Varaha, and Nrsimha. So, जैसे ये श्लोक में कहा गया है श्री गोविंद जो है वो सारे अवतारों के मूल स्रोत है और अपने शक्ति के द्वारा वो रामादि मूर्ति अलग अलग राम नरसिम्ह वराह जैसे अवतार धारण करके जगत की रक्षा करते हैं Lord Krishna remains confidential, is understood only by his devotees. भगवान श्री कृष्ण का तत्व अतिशय गुह्य है जो सबके द्वारा सबको प्रकाशित नहीं होता है लेकिन केवल जो उनके विशुद्ध भक्त होते हैं उनके द्वारा ही या उनके हृदय में भी वो प्रकाशित होते हैं but at the same time devotion for Krishna is there in all of us we just have to awaken it by hearing लेकिन एक बात बहुत विशेष है कि हम सबके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम और भक्ति है लेकिन केवल भक्ति योग के द्वारा हमें उसको फिर से उजागर करना है So it is stated, Srinvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Ridyantas Tohya Badrani Vidunoti Suritsatam That Lord Krishna cleanses the desire for material enjoyment from those who relish his message. तो जो भी भगवान श्री कृष्ण के कथा गुणोना गुणानुवाद में आनंद लेते हैं उनके हृदय में खुद भगवान उनके हृदय की शुद्धि करते हैं और उनको साफ करते हैं Yeah, our hearts should not clean. We're here in this material world. We have a lot of material desires and attachments. ये भौतिक जगत के बारे में सुन के हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा ऑलरेडी हमारे हृदय में कई सारे भौतिक इच्छा है आसक्ति और अनर्थ भरे पड़े हुए हैं but you just hear if we regularly study the Srimad Bhagavatam all of these desires will become nullified तो जैसे हम नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे अध्ययन करेंगे निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी हृदय के सारे कलमश और जो दूर इच्छा है वो साफ होती जाएगी Srimad Bhagavatam is no ordinary book Srimad Bhagavat कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है you may daily newspaper just forget your newspapers just make the Srimad Bhagavatam your daily affair तो रोज अगर हमारा वर्तमान पत्र कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसको आप कचरे के डिब्बे में डाल सकते हैं क्योंकि श्रीमद् भागवत जो है वो सर्वोत्तम ग्रंथ है और सर्वोत्तम न्यूज जो है आध्यात्मिक जगत की वो श्रीमद् भागवत देता है everything you need to know is here in Srimad Bhagavatam एक आत्मा को जीवन को पूर्णता के लिए जो भी ज्ञान की आवश्यकता होती है वो सारा ज्ञान श्रीमद् भागवत में संग्रहित है newspapers are full of things we don't want to know और न्यूज़पेपर जो होते हैं वो ऐसे न्यूज़ से या घटना से भरे होते हैं कि जिनको पढ़ के कोई भला होने वाला नहीं तो केवल ये न्यूज़पेपर हमारे मन को भ्रमित करते हैं और ज्यादा से ज्यादा माया की ओर लेके जाते हैं but the Bhagavatam there is like the sun and in the presence of the sun there can be no darkness no ignorance क्योंकि श्रीमद भागवत एक सूर्य के समान है और जहाँ पे सूर्य होता है वहाँ पे ना अज्ञान होता है ना अंधकार होता है सो as गोस्वामी Goswami people who have lost their vision due to the dense darkness of the age of Kali can get light from this Purana. जैसे सूद गोस्वामी कह रहे हैं कि इस कलयुग के भयानक अज्ञान के अंधकार से जो हमारा विजन या दृष्टि नष्ट हो गई है केवल श्रीमद् भागवत के द्वारा ही वो ज्ञान और प्रकाश प्राप्त हो सकता है So we would like all of you, you try to regularly hear, just like here in our temple, every day we're reading at least one sloka of Srimad Bhagavatam. जैसे मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमें भागवत का श्रवण करना चाहिए जैसे हमारे इस्कॉन के नासिक के मंदिर में भी रोज गीता भागवत के एक श्लोक के ऊपर चर्चा होती है But not just reading, but discussing, explaining and discussing with each other. लेकिन केवल सुनना नहीं या केवल बोलना नहीं है लेकिन डिस्कस करना एक दूसरे के साथ उसके ऊपर चर्चा करना and Srila Prabhupada said that's more important than just reading तो रीडिंग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उसके ऊपर चर्चा हो because often we read and we just forget whatever we read क्योंकि हम जो भी पढ़ते हैं बहुत जल्दी ही वो भूल भी जाते हैं हम it's difficult for us to concentrate you know ask somebody what did you read prabhu जैसे आ, हमारा प्रॉब्लम है कि हम पढ़ने के बाद भूल जाते हैं क्योंकि कलयुग में सबकी जो एकाग्रता अतिशय भंगित रहती है लेकिन जैसे कि आप किसी को पूछो कि आज क्या पढ़ा प्रभु आपने तो वो काकू करने लगता है उसको कुछ याद आता नहीं है कि क्या पढ़ा मैंने so we we encourage all of you get together either as a family और with your friends and discuss regularly this Srimad Bhagavatam. तो मैं सबसे आह्वान करना चाहूँगा कि हमें सब एक साथ आना चाहिए पारिवारिक रूप से या जो भी भक्तों का समाज है उन्होंने एक साथ आके भागवत के ऊपर चर्चा करनी चाहिए It's not a waste of time. It's the greatest benefit. ये कोई समय की बर्बादी नहीं लेकिन ये सबसे महान वरदान हमारे जीवन का है I've been traveling in many different places and everywhere I go I find different groups of people who are studying the Srimad Bhagavatam. तो मैं विश्व में कई जगह पे जो प्रवास करता हूँ तो उसमें मैं कई सारे अलग अलग भक्तों के समूहों से मिलता हूँ जो उनके जीवन में श्रीमद् भागवत का चर्चा सत्र रखते हैं और भागवत का अध्ययन करते हैं I had the opportunity to go to Dubai and I saw in Dubai how the members how people there are gathering every morning to discuss Srimad Bhagavatam तो मैं दुबई में गया था वहाँ पे मैं देखा किस प्रकार सारे भक्त जो है वो सुबह एकत्रित आते हैं और श्रीमद भागवत के ऊपर चर्चा करते हैं पे हमारा कोई मंदिर नहीं है केंद्र नहीं है but the there are so eager to discuss and to hear that every morning they वो gather together and they will discuss Srimad Bhagavatam. लेकिन फिर भी भाग्य साधक इतने उत्सुक और प्रामाणिक कि रोज वो एकत्रित सुबह आते हैं और श्रीमद् भागवत के ऊपर चर्चा करते हैं श्रवण कीर्तन करते हैं And we have other places, other countries in the world where also our Krishna consciousness movement is not legal. तो ऐसे कई विश्व में जगह या देश है जहाँ पे लीगली इसकॉन की स्थापना नहीं हो सकती But still, devotees are so eager, they're so anxious to hear that they make arrangements to somehow come together and uh, discuss this knowledge. लेकिन वहाँ के भी भक्त बहुत उत्सुक है और बहुत प्रामाणिक है कुछ भी करके वो ऐसी सुविधा उत्पन्न करते हैं जहाँ पे श्रीमद् भागवत का श्रवण कीर्तन हो सके We make use of technology, so much technology, you have the mobile networks and so on. They're very good for Krishna consciousness. तो अभी टेक्नोलॉजी में बहुत प्रगति हो गई है सबके जेब में मोबाइल फ़ोन होते हैं उसमें इतने सारे अलग अलग ऐप्स है तो उसके द्वारा भी हम भगवान श्री कृष्ण के और भागवत की सेवा का आनंद उठा सकते हैं श्रील हम तंत्र ज्ञान या टेक्नोलॉजी के विरुद्ध नहीं है लेकिन अगर हम उसको कृष्ण के सेवा में उपयोग में लाएं तो वो बहुत फलदायी हो सकती है in that way it becomes spiritual technology फिर ये आध्यात्मिक हो जाती है वो technology mm -hmm. So we encourage all of you, make best use of this human life, coming to this human form of life. Srila Vyasadeva has written Vedanta Sutra. Vedanta Sutra begins Atato Brahma Jignasa, meaning now, now you're a human being. Understand what is matter, what is spirit. तो शिल वेदव्यास जी ने ये भागवत हमें दिया है ये हमारे मनुष्य जीवन का सर्वोच्च सिद्धांत है और इसकी शुरुआत बताई गई है वेदांत सूत्र की जो रचना की वेद व्यास जी ने उसका जो पहला सूत्र है अभी हमें मनुष्य जीवन मिला है बहुत भाग्य से मिला है तो अभी हमें ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए मे बी देर सम क्वेश्चन और कोई किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं हिंदी में या मीनो Question, this is the business of devotees with questions and answers we discuss together enrich our understanding. Even though you may know the answer, but still if you ask the question, it can be encouraging in the discussion. Uh, Guru Maharaj, one question, yeah? uh, like just you mentioned right now, that question, if we ask, then the understanding goes deeper. Now we all know as ISKCON sadhakas, since day one, we are hearing about Shrimad Bhagavatam, we are hearing about the importance of studying Shrimad Bhagavatam, but still everyone has very different impact and understanding of Shrimad Bhagavatam. When it comes to practically applying the principles, when it comes to practically exhibiting the devotion, the impact of Shrimad Bhagavatam is very different on each and every sadhaka. So how it is so that we expect one standard from the devotees that they should be pure, honest, or whatever basic uh, qualities to exhibit devotion. But still, after practicing the same Bhagavad philosophy, hearing same classes, hearing same prasadam, the impact of that is very individual and different on everyone. so uh, प्रभु जी ने प्रश्न किया है कि हम हमें पहले दिन से इस्कॉन में ये बताया जाता है कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए अध्ययन करना चाहिए तब भी हम देखते हैं कि प्रत्येक भक्त के जीवन में इसका प्रभाव जो है अलग अलग होता है हम वही श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं उसका अध्ययन करते वही प्रसाद भी ग्रहण करते परंतु देखते हैं कि प्रत्येक भक्त के जीवन में इसका प्रभाव अलग अलग होता है तो ऐसा क्यों Well, I think that's the beauty of the Srimad Bhagavatam, that it allows variety. ये श्रीमद् भागवत की सुंदरता है कि इसमें बहुत सारा नावीन्यता है और उसमें बहुत सारे वैरायटीज है there is variety in the spiritual world we are not impersonalist तो श्रीमद् भागवत और भगवान का जो धाम है उसमें विविधता है क्योंकि हम निराकारवादी या ब्रह्मवादी नहीं है we don't want to just enter into the light into the Brahma jyoti and बिकम वन तो हमें कोई ब्रह्म ज्योति में प्रवेश प्रवेश करके सायुज्य नहीं प्राप्त करना है but we want go in to the spiritual world we want to be there with Krishna and the different forms of the Lord and take part in different pastimes. लेकिन हमें भगवान के धाम में जाना है कृष्ण के धाम में और उनके अलग अलग अवतारों के और भक्तों के साथ हमें रह के भक्ति का आनंद लेना है. And there are unlimited numbers of planets in the Vaikunthas. and you can go there with that you can associate with different with the Lord in different forms. और वैकुंठ में अनंत लोक है और वहां पे हम जाएंगे तो भगवान के अलग अलग अवतार अपने अलग अलग भक्तों के साथ विराजमान है We know uh, Devahuti's there with Lord Kapila. She's they're there on one planet with Lord Kapila. तो एक लोक जो है कपिल लोक है जहाँ पे देवहूति माता है उनके पुत्र कपिल देव है उनके सारे भक्त उस लोक में कपिल लोक में रहते हैं भीष्मा bhishma he's got a, uh, the place where krishna's parthasarati और भीष्म देव ऐसे जगह पे जहाँ पे श्री कृष्ण पार्थ सारथी रूप में लीला कर रहे आध्यात्मिक जगत में And so there, there is a lot of variety in spiritual life. तो आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत विविधता है. It's not that we think, oh, you, c- you can't do this. No, it's all got to be like that. And even in prasadam, there's a lot of variety. तो <laughs> ऐसा हम नहीं कह सकते कि सब एक ही जैसे होने चाहिए सबने यही करना चाहिए क्योंकि हम देखते हैं कि प्रसाद में भी बहुत विविधता होती है हमारे यहाँ पे right? You go in Italy and you prasadam, there's going to be noodles, you know, pasta. <laughs> तो अगर कोई इस्कॉन के कोई केंद्र में जाएगा इटली में यूरोप में जाएगा तो वहाँ पे प्रसाद में आपको पास्ता मिलेगा और नूडल्स मिलेंगे and you go to England it और अगर आप इंग्लैंड में जाएंगे प्रसाद पाएंगे तो उसमें बटाटे बहुत भरे होंगे but you go to America it be pizza और अगर हम अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ पे पिज्जा मिलेगा प्रसाद में Mm, of course, North और नॉर्थ नॉर्थ इंडिया में पराठा चपाती खाएंगे बट साउथ इंडिया वो बी इडली एंड डोसा और साउथ में जाएंगे तो प्रसाद में वहां पे भगवान का इडली और डोसा मिलेगा तो ये सब कुछ महाप्रसाद है क्योंकि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया गया और उसमें बहुत सारी विविधता के पूर्ण तो ये बहुत अच्छी विविधता है जो भगवान को अलग अलग व्यंजन का भोग लगे There's variety कीर्तन में भी विविधता है हमारे Somewhere they're playing the guitars. <laughs> तो कुछ मंदिरों में गिटार के ऊपर कीर्तन चलता है And other place got the saxophone. और कुछ मंदिरों में सैक्सोफोन बजता है फ्लूट और फिर बांसुरी भी बजती है so many different instrument which can be use in kirtan तो अलग-अलग वाद्यों के साथ कीर्तन होता रहता है कृष्ण तो कृष्ण सेवा में विविधता बहुत है supreme Krishna is and he enjoys the variety. भगवान श्री कृष्ण परम भोक्ता है और वो विविधता जो वैरायटी है उसको भोगने में आनंद लेते हैं वो so we not dry people तो हम जो कोई है वो निरस लोग नहीं है no we have a lot of variety we have a lot of life and we find life and so many different engagements in the service of Krishna so Krishna के सेवा में बहुत जीवन है बहुत ही चैतन्य है उसमें उसमें विविधता बहुत है hmm. <laughs> Hare Krishna yes Prabhu Hare Krishna Maharaj ji you are giving emphasis on attitude of the follower as you explain attitude of the follower attitude of the follower so in the in any services are any act of devotional service how a practitioner, uh, uh, yeah, what should be the attitude of the follower? How he can develop a positive attitude? तो महाराज जी ने अपने कई सारे प्रवचनों में ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण किया है कि भक्ति में प्रगति जो होती है वो साधक के दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर करती है तो वो दृष्टिकोण क्या होता है उसका विकास कैसे करें Well, the most important attitude is that we're not just thinking about our own self. We're not selfish. तो सब एटीट्यूड या दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम स्वार्थी नहीं है केवल अपने बारे में सोचते हैं ये बहुत गलत दृष्टिकोण है Srila तो शिल प्रभुपा जी ने कहा कि भक्ति में आने का मतलब है कि अपना जो उद्योग है उसको बंद करो Business means you give some, you want something back. You know, you've got to get paid. You've got to get the, the returns from what you give. उद्योग का मतलब होता है कि मैंने इतना दिया है अभी मुझे इसमें इतना मिलना चाहिए इसको छोड़ दो आप But devotional service is selfless. We do it without thinking what I'm getting. तो भक्तिमय सेवा जो है वो निस्वार्थ है इसमें कभी उद्योग नहीं होता है क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं वो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं mm, materialist he's not anxious for his own gain तो जो भक्त होता है वो खुद के प्रॉफिट के लिए खुद के गेंस के लिए वो प्रयास नहीं करता है सोचता नहीं है वो केवल निस्वार्थ भाव से देना चाहता है so the attitude should be ahaitaki apratihatai, right? The devotional service is unmotivated. There's no material motivation there. तो जब एटीट्यूड या दृष्टिकोण की बात करते हैं तो सबसे पहला मुद्दा ये आता है कि हमें अहेतु क्यों होना चाहिए कि कोई भी उसमें हेतु नहीं होना चाहिए क्यों कर रहे हैं हम ये और हमारी सेवा अप्रतिहत होनी चाहिए मतलब उसमें कोई बाधा या रुकावट नहीं आनी चाहिए वो गंगा की धारा की तरह बहती रहनी चाहिए It's ऐसा नहीं कि हम सुबह उठे कि भाई मैं भक्त हूँ बाकी सब लोगों के लिए भूल जाओ आप no I have to work I have to make money I have a family to support नहीं मुझे काम करना चाहिए मुझे परिवार एक जिम्मेदारी है मुझे उनका भी पालन पोषण करना of course we know that we know you have a family to support you know we have to work we don't Krishna didn't tell Arjun don't work Krishna told Arjun you have to do it you have to fight तो ये नहीं है कि हम ये मानते हैं कि हर एक की पारिवारिक जिम्मेदारी होती है उसको परिवार को चलाना होता है जॉब करना पड़ता है तो हम ये नहीं कहते सबको छोड़ दो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम छोड़ नहीं सकते हो तुम्हें युद्ध करना होगा तुम्हारे कर्म तुम्हें करने होंगे तो the home message of Krishna consciousness Bhagavat Gita Shrimad Bhagavat it's all about action it's not about stopping action and sit and do nothing it's all about activity तो पूरे गीता और भागवत का जो सिद्धांत तो यही है कि कर्म करने चाहिए हमें हमें प्रयास करना चाहिए कोई एक जगह पे शांति से बैठ के कर्म रहित नहीं होना चाहिए हमें श्रील Prabhupada trained us is that our Krishna conscious centers are a base for our army to go out and fight Maya. तो श्री प्रभुपा जी ने कहा कि हमारे इस्कॉन के मंदिर जो है वो आर्मी के बेस के समान है जहाँ पे ट्रेनिंग ले और बाहर जाके माया के साथ युद्ध करने के लिए जाए so the attitude should be that yes I am we're in war, we're at war with the material energy. तो हमारा एटीट्यूड इस प्रकार से होना चाहिए कि हम एक युद्ध को छेड़ दिए है जो भौतिक प्रकृति के माया के और कली के खिलाफ है And so when we're in, at wartime, then we become very serious, right? We're much more careful with everything. We think a lot more carefully about, about life and we're very thoughtful. तो क्योंकि युद्ध परिस्थिति में हम बहुत गंभीर रहते हैं बहुत सतर्क रहते हैं और हर एक जो निर्णय होता है या हर एक जो चाल होती है बहुत सावधानता से बरतते हैं हम सो there, there's a great battle going on with the material energy. We don't want to be conquered by the material तो महाराज जी बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा युद्ध छेड़ दिया है माया देवी से और हम कभी नहीं चाहते कि माया देवी के द्वारा हम परास्त हो जाए और भक्ति से दूर हो जाए so the attitude has to be there that I have to take shelter of lord Krishna और ये दृष्टिकोण होना चाहिए कि मुझे श्री कृष्ण का आश्रय लेना ही होगा he can help me to conquer this maya और वो मदद करेंगे इस माया को पार करने में So attitude, yes, the attitude that I want to be a devotee, I'm trying to be a devotee. I'm not much of a devotee just now, but I'm trying to become one. तो ये दृष्टिकोण होना चाहिए कि मुझे भक्त बनना है मैं भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ और मुझे श्री कृष्ण का आश्रय लेना ही है So we can do it with the help of Lord Krishna and Krishna's devotees. और हम ये कर पाएंगे केवल श्री कृष्ण और उनके भक्तों की कृपा के माध्यम से. We need association. Devotional association is very important. हमें सत्संग की बहुत आवश्यकता है और ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारे भक्ति का. And when we don't get that association, then we have to associate more with Prabhupada's books. और अगर वो संघ हमें प्राप्त नहीं होता है तो हमें प्रभुपाद के ग्रंथों से ज़्यादा से ज़्यादा संघ लेना चाहिए. You have to read. You ha- want to read all of Prabhupada's books. और हमें शिल प्रभुपाद जी के सारे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए And then when you've read them one time, you can read them again. और एक बार जब आप पढ़ लोगे तो पहला वाला भूल जाओगे तो फिर से पहले से शुरू करना चाहिए And you read them again, you th- it's like you never read it before. और आप जब फिर से पढ़ोगे उसके बाद पता चलेगा कि अरे ये तो मैंने शायद से कभी पढ़ा ही नहीं था तो फिर से आप पढ़ना शुरू करोगे Uh, These books are dynamic. They're not dry. They're not dead, they're full of transcendental wisdom. तो शिला प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ है वो चैतन्यमय है वो कोई सूखे हुए पत्थर के समान या लकड़ी के समान नहीं है उसमें बहुत रस है So you just read one book, your life can be changed. केवल एक ग्रंथ पढ़ के हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है Change meaning change in consciousness. और change का मतलब है हमारे मनोवृत्ति में परिवर्तन हमारी चेतना का परिवर्तन That's the important thing. We're not so much concerned with giving up work or changing our material situation, but the attitude, the consciousness which we have, that's important. तो हम कोई अपना परिवार या जॉब बदलने के परिवर्तन की बात नहीं कर रहे लेकिन हम बात कर रहे हैं हमारे मानसिक स्थिति और चेतना के परिवर्तन की बात कर रहे हैं Don't just look at the externals, think about the internal. केवल बाह्य चीज़ों को या वस्तु को मत देखिए लेकिन जो आंतरिक जो तत्व है जो सार है उसको समझने का प्रयास कीजिए any other question yes okay couple answer hands yes Prabhu Hare Krishna Maharaj ji, as you men as mentioned in the Bhagavad Gita and you also mentioned in your previous session that we are not body, we are soul. though we are not body, but still we have got one. And uh, we, as we grow in our life, we came across various things throughout our life, like uh, health, wealth, relationship, education. Though they are, they are not, uh, they are temporary, but still have important part in our life. So how should we treat them? How should, uh, what will our approach towards them? And apart from it, if a person is spiritual, and uh, still gives equal importance to these various uh, aspects of life, then uh, should we consider him as a successful on his spiritual path? So we know we're not the body, we know we're soul. Yeah, soul. But how should but we? But still, we, we need yeah, we need to maintain health, wealth, education, career, oh. everything. Oh, so how oh. to see that? And if we are also giving importance to these external objects, health, wealth, and all these things, Are we spiritually successful? Are we going to get successful in our life? Well, those things of course. Oh, Hindi. हाँ। तो हमारे ये जो प्रश्न करता है उन्होंने ये प्रश्न पूछा महाराज जी से कि जैसे महाराज जी ने प्रवचनों में पहले भी और आज भी बताया कि हम ये शरीर नहीं हम आत्मा है लेकिन हम जब छोटे से बड़े होते हैं तो जैसे हमारे जिम्मेदारी होती है हमें संपत्ति चाहिए हमें करियर चाहिए परिवार चाहिए तो ये सबको कैसे समझे फिर क्योंकि हम शरीर नहीं आत्मा है तो सारे टेम्पररी वस्तु है लेकिन अगर हम इनको ऊपर भी ध्यान देते क्योंकि इनको भी जस्टिस देते हैं समाज में जीने के लिए तो क्या हम आध्यात्मिक रूप से यशस्वी हो सकते हैं या हम उसको पीछे छोड़ रहे हैं we have to understand wealth wealth, wants that wealth does Does get it <laughs> तो हमें यह समझना आवश्यक है कि संपत्ति की जरूरत सबको है पूरे दुनिया संपत्ति के पीछे पड़ी लेकिन क्या सबको संपत्ति मिलती है क्या it's not just only hard work which will get you wealth तो केवल गधा मजूरी करने से संपत्ति नहीं मिलेगी हमें some people work very hard they are working very hard their whole life but they are always poor कुछ लोग होते कि जीवन भर अतोनात परिश्रम करते लेकिन फिर भी गरीब के गरीब ही रह जाते and some people they hardly work at all but they are very rich कुछ लोग ऐसे होते कि जो बहुत कम काम करेंगे लेकिन संपत्ति बहुत रहेगी उनके पास so it's not just only by the person's own efforts that they get these things तो केवल अपने वैयक्तिक प्रयास से ही सब कुछ मिलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है everybody has their particular karma you know what whatever pious and Whatever pious deeds they did in the previous life, they enjoy the results of that and they suffer for the sins also. तो हर एक के कर्म का हिसाब अलग अलग होता है जो भी उसने अच्छे पूर्व बुरे कर्म किए पहले में उन सब के फल ये जीवन में उसको प्राप्त होते हैं mm, uh, तो जो भक्त होता है वो इस बाह्य चीजों से निराशक्त होता है because he simply things well I uh, my destiny, according to my destiny, I'm placed in a particular situation. तो हम जिस परिस्थिति में वो सोचता है कि जो परिस्थिति मुझे प्राप्त हुई है वो मेरे कर्मों के कारण आज मुझे प्राप्त हुई है you know, somebody is in the body of a bird the soul is in the body of a bird and the bird is living in the tree तो कुछ आत्मा जो है उनको पक्षी का शरीर प्राप्त हुआ है और उसके अनुसार वो अपने पेड़ों के ऊपर रह रहे हैं और कुछ जो आत्माएं उनको पूर्व कर्मों के कारण एक एक राजा का शरीर प्राप्त हुआ है तो बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं so so तो जो भी आनंद और दुख का भोग लोग ले रहे हैं वो अपने पूर्व कर्मों के कारण प्राप्त होता है you not going to change things very much just by hard work केवल अगर हम बहुत मेहनत करेंगे तो हमारा सब कुछ बदल जाएगा ऐसा नहीं होता है We have a material body. Well, we can keep it healthy. You can go for a walk every morning. You can do some yoga. Try to keep fit and healthy. तो हमें सबको मनुष्य शरीर मिला है तो ठीक है हम थोड़ा योगा करेंगे सुबह मॉर्निंग वॉक करेंगे और इस शरीर को हम स्वस्थ रखने का प्रयास कर सकते हैं but still you going to get old लेकिन फिर भी एक दिन आएगा बुढ़ापा आ जाएगा you still going to get disease and one day you are also going to die और बीमारियां भी हो जाएंगी और एक दिन मृत्यु भी तो निश्चित है so, we can do much about these things तो हम इन सबको बदल नहीं सकते but what we can do is get out of this material world हाँ लेकिन एक काम जरूर कर पाएंगे कि इस भौतिक जगत से हम मुक्त हो सकते हैं so we we to solve all of this these the best thing is is that we give up this this we don't come back in this world again but we go back to god है तो सबसे उत्तम तरीका है कि जब हमारा ये शरीर छूटने का समय आएगा तो फिर से ये शरीर धारण नहीं करना है हमें नहीं तो फिर से यहाँ पे जन्म लेना होगा लेकिन यहाँ से मुक्त होना है हमें and you get a spiritual body और हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा no more worries about old age and disease. तो उसमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं कि बुढ़ापा आ जाएगा बीमारी आएगी and you don't have to worry about wealth in the spiritual world either और भगवान के वैकुंठ लोक में संपत्ति की कमी तो बिल्कुल नहीं है वहाँ पे there is no problems there is no anxiety वहाँ पे ना कोई चिंता है ना कोई समस्या है इट्स वैकुंठ और इसके लिए उसका नाम है वैकुंठा this is kuntha loka this is kuntha this place is all anxiety ये जो जगत है उसको कुंठ लोक कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे केवल चिंता ही चिंता है as you said wealth health this that so many problems तो इस दुनिया में हम देखते हैं कि हेल्थ वेल्थ और कई सारे समस्याओं से जूझना पड़ता है but if you get out and go back to Godhead go to Vaikuntha no more problems लेकिन एक बार हम इस शरीर को छोड़ के जब भगवत धाम को प्राप्त करेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं रहेगी All the problems are सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है वहाँ पे। So we put our attention on how to get out of this तो हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए किस प्रकार से ये भौतिक जगत को और इस शरीर को छोड़ के भगवान के धाम जाए at the same time devotee इज नॉट neglectful. लेकिन हम हमारे बाकी के जिम्मेदारियों के ऊपर दुर्लक्ष नहीं करते right? हम भी काम धंधा करते हैं We said Arjuna had to work. Krishna didn't want him to give up. He Arjuna didn't want to fight, but Krishna told him, "No, you have to do it." अर्जुन जो थे उनको खुद को अपना काम छोड़ के जाना था लेकिन कृष्ण ने कहा कि तुम योद्धा हो तुम्हारा काम है युद्ध करना तुम्हें करना ही होगा ये So you have to do, you have to recognize your duties, your responsibilities, and don't be neglectful. तो हमें हमारी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए उनके ऊपर दुर्लक्ष्य कभी नहीं करना चाहिए But at the same time, keep the focus on what is your real purpose. लेकिन हमारा जो ध्येय होना चाहिए उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए हमें भगवान की प्राप्ति And the ultimate purpose is to get out from और हमारा सबसे महत्वपूर्ण ध्येय है कि पहले इस दुनिया से और भौतिक शरीर से हम अपने आप को ऊपर उठा के भगवत धाम प्राप्त करें okay yes Prabhu Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. Uh, I am very grateful to you for explaining uh, like Srimad Bhagavatam, uh, the creation process. I like that. Uh, I have taken the notes and uh, like uh, I, when I read that, I felt it complex. But when you <laughs> explained, I am feeling I should visit once again and read very carefully. So I will definitely do that. ether, before ether, you told ether is coming from word, like Shabda is it? Like uh, I remember ether, air, fire, water and earth. Each has one extra quality like ether have no touch, uh, no form, no sound, no smell. Air has a touch, fire has a form, water has a taste, earth has a smell, right? But everything began from, uh, you are saying word, right? Means Shabda. Is it? Well, probably, it was a quote from the Bible which said in the beginning was in the beginning was the word तो ये प्रश्न जो पूछ रहे उसमें सृष्टि के निर्माण का क्रम पूछा गया है जैसे पंच महाभूतों में सबसे सूक्ष्म जो होता है जो हम महाराज जी बता रहे थे वो है आकाश और महाराज जी ने बहुत आसान तरीके से हमें ये समझाया लेकिन फिर ये पूछ रहे कि फिर क्या शब्द से आकाश की निर्मित होती है तो महाराज जी बता रहे कि बाइबल में इसका उल्लेख आता है okay thank you Maharaj and like related to water water, uh, earth is coming from water, right? So uh, is that having relation with uh, Shai, like we say Garbodak Shai Vishnu or Garbodak, and we have universe there. So is it related that from water uh, all the universe is coming uh, or uh, planets are coming like that? <laughs> Uh, no, I don't think so. Yeah, okay, Not quite you. like that. Yeah. I've never heard this before. Yeah. But you have to understand primary creation primary creation is done by, Vish, by the Lord. Uh, the elements are created first. And then Vishnu, and then you get Brahma and all that. You know, he's doing secondary part of creation. Brahma's engineer, take the elements. So the elements are all there in the beginning. by the arrangement of the Lord. तो महाराज जी बता रहे कि भगवान श्री विष्णु जो है वो प्राइमरी क्रिएशन करते हैं प्राथमिक सृष्टि का निर्माण करते हैं वो सारे शक्तियों का निर्माण वो कर देते हैं पंच महाभूत का और उस सारे सामग्री को लेके सेकेंडरी क्रिएशन में ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि का निर्माण करते हैं thank hmm. You Maharaj yes Mata ji Wait. हरे कृष्णा परम पूज्य महाराज जी आपके चरण कमलों में कोटि कोटि दंडत प्रणाम मेरा प्रश्न ये है कि अभी पितृपक्ष चल रहा है तो काफ़ी बार ऐसे प्रश्न होता है कि जो भक्त बन रहे हैं या भक्त प्रोसेस में आगे बढ़ चुके हैं तो उनके लिए ये होता है कि श्राद्ध पक्ष करना चाहिए अपने पितरों के उत्तम गति के लिए मीन्स तो उसके उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए हमारे ज्ञान Hare Krishna she is asking now this is a Pitrupaksha is going on this fifteen days of in India in our calendar it is called Pitrupaksha whatever ancestors we have our departed father grandfathers so fifteen days they offer oblations to them दिंडोदक दल एंड पिंडास दूड and water So because we are devotees, should we practice this and offer the satisfaction or the pujas or water and Vishnu Prasad to our uh, ancestors or what to do about it? Well, it's not necessary for devotees to do these things. So, for devotees, if you're fully engaged in devotional service, that will give your ancestors the greatest benefit. तो महाराज जी बोल रहे हैं कि जो भगवान के प्रगत भक्त है जिन्होंने अपने आप को भक्ति में सेवा के लिए पूरा समर्पित कर दिया है उनको अलग कुछ करने की जरूरत नहीं जरूरत नहीं क्योंकि अगर वो श्री कृष्ण को पूर्णतया समर्पित है तो भगवान श्री कृष्ण उनके पूर्वजों का भी उद्धार करते हैं Prahlad Maharaj was because you a devotee so not only your father But for 12 or 14 generations, your ancestors, your forefathers are all delivered. तो प्रहलाद महाराज लीला में देखते हैं कि जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ तो प्रहलाद महाराज बहुत चिंता में थे क्योंकि उनको पता था कि मेरे पिता ने जो पाप किए वो नरक में जाएंगे लेकिन जब श्री नरसिम्ह देव ने ये देखा तो नरसिम्ह ने कहा कि तुम इतने प्रामाणिक भक्त हो प्रहलाद कि तुम्हारी कृपा से तुम्हारे कई सारे पीढ़ियां तर जाएंगी श्रील प्रभुपाद was in Los Angeles, and there was one of his disciples, uh, Swarup Damodar. He became Bhakti Swarup Damodar Goswami. Uh, but before his sannyas, he was a young, he was a, doing his uh, PhD studies there in America, and he got a message from Manipur that his father had died. And so he said to Prabhupada, I should go back immediately and do the last rites for my father. तो लॉस एंजलिस में श्री प्रभुपाद जी थे और हमारे इस्कॉन के बहुत ही वरिष्ठ आचार्य भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज उस समय ब्रह्मचारी थे और वो जब प्रभुपाद से मिल रहे थे तभी उनके पिताजी का मृत्यु मणिपुर में हुआ था तो शिल प्रभुपाद जी को पूछ रहे थे कि अभी मुझे क्या करना चाहिए But Prabhupada said, no, no, no. He said, you're finished with all that. You don't have to do that. तो शिल प्रभा जी कहे कि आप ये कर्मकांड के स्तर से पूरा ऊपर उठ गए हैं आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए because you are engaged in devotional service so your father has no worries क्योंकि आपने अपना पूरा जीवन भक्ति के लिए दे दिया है तो अभी आपके पिता के लिए कोई चिंता नहीं है He will certainly be delivered by your mercy. क्योंकि आपकी साधना से आपके पिताजी का उद्धार है However, if you're in family life and maybe some members in the family are very strongly and very eager to do it, you have to consider then more carefully uh, what, what was necessary to keep the harmony in the home. लेकिन अगर कोई गृहस्थी है और कई सारे पारि- परिवार परिवार के साथ रहता है और फिर परिवार में जब ये प्रश्न उठता है कि इस प्रकार से श्राद्धा हमें करना चाहिए तो हाँ उसको सबके साथ कॉपरेशन करना चाहिए और सबको प्रसन्न करने के लिए अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर सकता है वो you know maybe if if you have a lot of pressure from relatives and so on who want you to do it then you could do it in the mood of devotion हाँ तो अगर हमारे परिवार के लोग अगर प्रेशराइज कर रहे हैं और वो चाहते कि ये हो तो हमें ये करना चाहिए लेकिन एक भक्त के रूप में और भक्तिपूर्ण भावना से हमें करना चाहिए hmm. that you, whatever offerings you make to your forefathers, pray that they can become devotees. और वो श्राद्ध पूजा के वक्त तर्पण के वक्त हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि ये जो भी हम उनको अर्पण कर रहे हैं उसके द्वारा अगले जन्म में कहीं पे भी हो भगवान के अच्छे भक्त बने and, and when you're doing the, the, the rituals, chant the holy name. और जब ये पूरी पूजा विधि चल रही है तो नियमित रूप से और निश्चिंत रूप से हमें नामस्मरण अच्छे से अंदर करना चाहिए okay. hmm? Krishna Maharaj uh, Pranam. Maharaj my question is, while practicing Krishna consciousness, balancing our material life and spiritual life, we take whatever efforts we take, devotees are satisfied in a very little amount of efforts and our material relations, though doing excess for them, not satisfied. Why like this? Same eyes seeing efforts doing at home or family or relations. And a little efforts in temple and lots of appreciation. Why this differences we feel again and again? तो माता जी ने एक विवादपूर्ण प्रश्न पूछा है कि हम पारिवारिक लोगों को कितना भी दे अपना खून पसीना बहा दे लेकिन फिर भी उनसे हमें कुछ नहीं मिलता और आशाएं बढ़ती है और अप्रिसिएशन मिलता नहीं लेकिन भक्तों में के परिवार में भक्तों के समाज में थोड़ा सा भी सेवा कर दे तो सब हरी बोल हरी बोल करते तो ऐसा डिफ्रेंसिएशन क्यों होता रहता very hard to please family members तो परिवार को खुश रखना बहुत मुश्किल है yes but don't be discouraged लेकिन हमें धैर्य को खोना नहीं है the, uh, the, if you're somehow able to perform devotional service at home even though the family members don't appreciate, you should continue to do it. And gradually, gradually, they will be happy. तो अगर हम परिवार में रह रहे हैं जहाँ पे हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे परिवार के लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं तो भी चिंता मत कीजिए आप अपनी सेवा और स, आपका आध्यात्मिक जीवन जारी रखिए और धीरे धीरे धीरे धीरे वो लोग भी अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे if you won't give up doing it though say why you not doing it और अगर आप उसको छोड़ देंगे तो फिर भी पूछेंगे ये क्यों छोड़ दिया अभी आपने nature family life family life, they're always complaining whatever you पारिवारिक जीवन का मतलब है सब जगह पे केवल तकरारी तकरार कंप्लेंट ही complaint hmm? It's it's that's a pleasure of family life, right? <laughs> पारिवारिक जीवन का एक ही आनंद बचा है केवल एक दूसरे का तकरार करते रहो Even Krishna was joking with Rukmini, telling Rukmini, you know, oh, you know, I'm not fit to be your husband. You should go and marry some other man, you know. तो श्री कृष्ण के लीला में भी हम देखते हैं किस प्रकार से टकराव का टकराव चलता रहता था श्री कृष्ण रुक्मिणी को बोलते हैं कि अरे तुमने मेरे से क्या शादी किया वो शिशुपाल इतना अच्छा था इतना गुणवान था इतना हैंडसम था मेरे पास क्यों आए तुम And Krishna said there's jokes in the family. This is the lo- this is the greatest pleasure in family life. तो पारिवारिक जीवन में एक ही आनंद बचा है कि तकरार करते रहो So when they complain about you and criticize you and so on, they, you know, they, they're just watching you to see how you react. तो जब परिवार में कोई आपको अगर तकरार करता है आपको टोकता है तो केवल वो देखना चाहते हैं कि आप कैसे अभी दुखी होते कैसे आप रिस्पॉन्ड करते उसमें आनंद आता है उनको So just take it as a test from तो Krishna. केवल ये कृष्ण के द्वारा परीक्षा की घड़ी है hmm. Hare Krishna. Thank you, Maharaj ji. Yes, Prabhu. Impossible. How to make parents devotees? Impossible. ऐसा प्रश्न पूछ रहे कि हमारे माता पिता को कैसे भक्त करना चाहिए बनाना चाहिए तो महाराज जी बोल रहे कि ये अशक्य है just try to make yourself थी पहले अपने आप की नैया पार करो उसके बाद बाकी लोगों का सोचो ऐसे महाराज बोल रहे हैं Trying to make others devotees, first we have to become devotees, right? दूसरों को पार करने से पहले अपने आप को पहले हमें पार लेना जाना चाहिए उसके बाद फिर बाकी के लोग भक्त बनेंगे okay Hare Krishna thank you very much Shrila Prabhupada की जय Okay, okay, you're very kind. You're very kind. His Holiness Bhakti Vigra Vinashak Narasimha Swami Maharaj की तो महाराज जी हर सुबह भागवतम क्लास दे रहे हैं तो हम सब भक्तों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि महाराज जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अगर रोज़ सुबह भागवतम क्लास में सुबह आठ बजे आएंगे तो सबको और भागवत का संग प्राप्त होगा भक्त भागवत के द्वारा ग्रंथ भागवत का उपदेश हमें मिलेगा क्योंकि महाराज जी बता रहे थे कि जिसने अपने जीवन में भागवत के सिद्धांतों का अनुशीलन पालन किया है वही भागवत कथा कर सकता है उसका इम्पैक्ट हो सकता है तो इसका लाभ हम सब ले सकते हैं thank you very much Maharaj for your deep and profound guidance on Krishna consciousness so we are really very grateful for sharing is Krishna consciousness if you know Guru Maharaj is practising Krishna consciousness from last fifty two years so in Kali Yuga to practice Krishna consciousness, having full faith and trust in his Guru, the words of Guru, and committing our life for the instructions of Guru is the highest caliber of a soul. And Maharaj has displayed it amazingly, such a simple-hearted, such a genuine sadhaka, and having such a deep love and appreciation for Prabhupada and dedication for his mission. So it is our greatest good fortune that Krishna Kirtan Prabhu invited him over here, and we are getting his abundant association. So we request Maharaj that we can imbibe these qualities of yours by becoming a genuine servant to Guru Parampara and the Bhagavad. And I think, you know, this is our, uh, the greatest benediction uh, from your side. So we seek your blessings for that. so, हम महाराज जी को धन्यवाद देंगे तीन बार जोर से हरी बोल बोल के हरी बोल हरी बोल हरी बोल और दो सूचना है जैसे अभी एक माता जी ने पितृ पक्ष के बारे में पूछा था तो अपने पूर्वजों का उद्धार करना है तो ब्राह्मण भोजन आप मंदिर में करा सकते हैं और 10 तारीख से लेकर 25 तारीख तक पितृपक्ष है तो अगर आप मंदिर में वो दान धर्म करेंगे तो कृष्ण और वैष्णव कृपा से हमारे पूर्वजों का उद्धार निश्चित रूप से होगा और यहाँ पे कोई अमोल वेलिंग करके उनका आसक्ति भगवान ने तोड़ दिया उनका वैलेट गुम हो गया है उसमें पैसा भी था और कार्ड्स भी थे तो पिछला कर्म अच्छा नहीं था लेकिन अच्छा है क्योंकि मंदिर में घुमा है तो मिल ही जाएगा क्योंकि उसमें एटीएम कार्ड और लाइसेंस है तो कृपया जिनको भी कोई अगर वैलेट मिला है तो वेलिंग अमोल जो है उनको आप वापस कर सकते हैं हरे कृष्ण